Hi, Servus, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Gast, die britische Premierministerin Mrs. May. Auf Betreiben der britischen Rechtspopulisten haben die Engländer völlig ahnungslos für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Mehrheit bereut die Entscheidung zum Brexit schon wieder. Und Sie stehen jetzt vor diesem Scherbenhaufen. Was sagen Sie dazu? <laughs> Also, geh wählen. Am 26. Mai ist Europawahl.